Hã? Uau. Ah. Hã? Uh. Então eu falei pra ele assim, você para o carro agora, senão eu vou dar tiro na sua cabeça e ele morreu sozinho. <laughs> Ah. Rapaz, que o ladrão entrou numa rascada. Ah, eu vou até filmar isso. ah, <laughs> como será mesmo que entra na câmera?